ayo ayo ah. ayo eh tangannya ini ah. ayo ayo Hmm, ekspresi belum. Nggak kena. depan sudah tertutup rapat, dia ya, tandanya terlelap. Mau dijewel-jewel ya? Enggak kenal. Aku sudah terlelap. Hmm. Aku sedang bermimpi. Huh? Pintunya terbuka.